いやもうあれはね見ててね <laughs> 非常にギルティーな感じがしましたもう超ギルティーな感じえー、今回は、えー、ロシアの、ね、ロシアに行ってね旅行でですねそこで、えー、好きになったところね好きで良かったところをこう伝えていきたいと思いますねあのこう VK のコミュニティとかでねあのロシアには何もないみたいなね 国は嫌だみたいな他の国に行きたいみたいなことを言う人がいるんだけど僕からしたらもういやいやいやいやと全然あすごくいい国ですよとあのあのいいところもあるよって言いたいということで、今回ねロシアの旅行ロシアの方へ 旅行に行ってですね良かったところこで行っていきたいと思いますじゃあいつも行くよ、えー、GO とかねしなくてもじゃあ今から行ってきます <laughs> えっとねまずね1個目ね1個目ねえっとねこれねもうびっくりびっくりしたもうびっくりしたよこれもう日本とここまで違うのかっていうねお前タクシーがもうとりあえず 安くて便利だねいやもうね日本でね日本基本的にタクシーあんまり使わないんですよねでもいっぱいタクシーはいるようんあの本当に困った時しか使わない、うん、基本的に電車であの移動は大体のところはできるから、うん、でもねタクシーね日本ねもうみんな日本に来たらねほんともう注意してめちゃくちゃ高えからうん でタクシーを呼ぶアプリとかもないから電話するからタクシーの会社にリンリンっつってなうんでもうねあのあなたのとこだったらねもう位置情報ねアプリからこう言ってね来てくださいって来てもらうだけですぐねあのすごい安いお金でね移動できるっていう素晴らしいだからね あのー、日本でねこうタクシー乗るっていうのはすごいちょっとなんかゴージャスな気持ちになるんだよねなんかちょっと今日はリッチな日だなみたいなどうねあんなに素晴らしいタクシーがねあのー、ロシア中にあるなんてもう感動しましたね次ねうんとね街のね雰囲気がね好きなんですよあのー、海外旅行とかに行ってね もう何もない建物が全然ない超自然だらけとかねあピラミッドとか日本のあ神社とかこういうね普通のこう何て言うかなこう歴史がある建物とかもいいんだけどこう僕はね街を見るのが好きなんですよでその街っていうのがさあのねシンガポールとかみたいに綺麗すぎても面白くないのようんあのー、まあ 日本もそうだし、え韓国もそうだし、え中国もそうだねあの綺麗すぎる街とかねちょっとねあのー、とか見ても全然面白くないのよね普通ので逆にあの辺の国で普通の街って言ったらちょっと治安が悪かったりするの日本はまだ大丈夫だけどロシアのねその普通の街の雰囲気がねこう何て言うのかなあのー、ちょっとこう昔のポスターがたくさん貼ってあったりとか ねあの僕の写真僕の撮ってる写真とかさあの僕のこのねあのデビューの動画の背景に流れてる絵とかこう、ね、映像とか見て分かるかもしれないけど、まあ、そういう雰囲気がなんか好きなんですよでロシアに行った時に、えー、一番治安治安の悪い街をに行きたいと言ってですね教えてもらって行ってきたんですよでまあそのそこに行くまでになんか長い橋があっていろいろこう落書きがしてあって こう誰かのメッセージとかね日付とか書いちゃってねなんかそういうねこう街そのものが生きてるっていうような感じもあったりとかでちゃんとこう、まあ、新しすぎないっていう意味でさあのちょっとこう、ね、古い歴史を感じるね昔のポスターの貼った後とかねもうああいうの一つ一つがねもうねもう僕のね何て言うのかなハートをもう。 ズキュンと刺すんですよねあれほんとはあってはあはあもう街見るたびにわあ美しいと思ってめっちゃ写真撮ってましたあんたねそうそうシベリアに行った時に、ね、えー、なんかね観覧車がある街でねえーと、マジック・ザ・ギャザリングが売ってる数少ない街があるんだけどなんていう街か忘れちゃったけどすごいなんかこうね水あの川が見えてすごい高いところがあるんだけどなんかそれがねアメリカのカリフォルニアっ くてねなんかすごい好きでしたその街の雰囲気とか景色が好きでしたねうん、うんすごいこう道路がね長い道路が見えるんですよ日本はそういうのないから、うん、長い道路ですごい坂でねこう丘をね川に向かって進んでいくような道があってね非常にね綺麗だったです綺麗だったんですよはいね、うん、え次うとね3つ目かなあ3つ目だね はい、えー、3つ目、えー、水が美味しいいやちょっと待ってくださいと、ね、たかが水と思うじゃないですか水美味しいなんてまあしょぼいと思うと思うけど水大事だよ超大事もう他の海外とか行ってさもう水がクソまずいと地獄だよもうなんか意味わかんないその国の変な味のするお茶とか飲んでもクソまずいし うん、最低だったしずっとコーラばっか飲んでた時もあったよもう僕オーストラリアにいた時もねあの水が飲めないからコーラをずっと飲んでましたでもう水が美味しいってのは素晴らしいんですよ、ね、あのみんなねあの海外行ったことある人がいたらね、もうまず日本以外の国にね行くとしてください水のクソまずさにびっくりしますびっくりしますよ 非常にもう早く借りたいって水がまずいってだけで早く借りたいってなるんですこれびっくりしましたでもどシしよは大丈夫だったんですよかったですね素晴らしかった話で、えー、次4つ目かなうんうん4つ目えー、っとねもうね女性たちのおっぱいが大きいっていうねもうすごかったですよなんかもうあのね 日本だったらねこの胸のこの谷間が見えるような、あのー、服っていうのはマジでビッチしか着ないのでもしこうあの、ね、日本に来る時にはそういう服絶対着ないでくださいもう本当にやばいやつとしか思われないんででもね普通にみんな胸の谷間が見えるような服着ててもうおっぱいが大きくてうわでねあの日本語で喋ってもバレないから街歩いて わおっぱいでっけえおっぱいでっけえってねあのついね口に出ちゃうぐらいおっぱいが大きくてびっくりしましたね日本と比べて <laughs> でもねこれ弱点があるんですよあの最初おっ ぱいがたくさんあって幸せだなと思ってたんですけどなんていい国なんだろうってもう帰らなくていいやみたいな <laughs> 帰りの飛行機のチケットビリーみたいなね <laughs> そんな思ってたんですけどまあそれ冗談なんですけどねあのあの慣れてくるんですよおっぱいに。でおっぱいが大きいのはね若い人だけじゃないんですよ。あのおばあちゃんとかが おっぱいが大きくてしかもおっぱいがもう揺れてるんですよでちょっと谷もみも見えててなんかあの僕に僕の日本僕の意見ね日本人の僕からするとなんかあの年寄りのポルノが歩いてるように見えるんです <laughs> 我々はちょっとねなんかあの本当見ちゃいけないものを見たような感じがして非常になんかもういやもうあれはね見ててね非常にギルティーな感じがしましたもう超ギルティーな感じしましたね僕は悪くないのにねあのおばあちゃんのおっぱいが大きいだけなのにですよ非常に罪悪感を感じたんですが感じましたねあのーあの <laughs> あのねえっ、ー、とおばあちゃんにやったらちょっとおっぱい見えづらくしてほしいですであともうあのスカートからねちょっとね透けてねパンツとかねティーバッグとか見てる人いるよねまあそれもなんかね最初は「お俺はエスパーになったんだ」ついについにあの力を手に入れたんだ俺をすごいやったぞって人のパンツが見れるようになったって思ったんですけど <laughs> あ冗談だよ みんなねパンツつけて見えすぎだねびっくりしたそれはちょっと本当にあれもポルノでしたねちょっとギルティでしたね、うん、おばあちゃんのパンティーラインとか見た時非常にギルティでしたあこ胸が苦しかったです悪いことすうな気分になりましたじゃあ次5番目ねえー、最後ね5番目えー、あなたたちのこのロシアの国に行って、 えー、私があいい好きだなといいなって、え思ったところっていうのは、えー、あなたたちの笑顔なんですよね。えー、まあこれ、まあ、どういうことかというとこう日本だったらねこうやっぱり、えー、社交的な感じでこう笑顔っていうのをこう求められたりするんですけどまあ、あのー、やっぱりそういうのでね、えー、本当に相手が自分に好意を持ってるかとかやっぱ分からないんですよ。 うんあのすごくニコニコ会話しているように見えてあの後ろでねあのもうジョジョのようにねこのスタンドがねこうオラオラオラオラオラってしてるようなねあのそんな感じがあったりするんですよ実際は。で、えー、もちろんね他のいろんな、えー、国に行ったし、えー、いろんな外国人に会ってきたんですよ。 でその中で私はあのロシア人の笑顔がねもちろんあの私があ知ってる中でのお話です私がまだ会ったことない外国人ももちろんあのたくさんいると思うで思うのででもこうたくさんの、まあ、アメリカイギリスとかオーストラリアとかニュージーランドとか、まあ、韓国中国、ん、台湾 いっぱいあるけど中東のね、えー、カザフスタンもカザフスタえー、いろいろあるんですけど、えー、その中でね、えー、一番あなたたちの笑顔が、えー、私の見てきた中でですね世界で一番美しいと思ったんです最初はねあのあんまり、えー、お店の人とか笑顔を作ったりしないので日本人のように ちょっと怖いなとかね空港で思ったりしたんですけどこう何かね、えー、初めてシアに来たのでロシア人の人と一緒に写真を撮ってみたいんです一緒に写真撮ってくれませんかとかね、えー、タバコくれませんかでもいいよ代わりに写真撮ってくれるならいいよっていう感じでね分かったって言った時のこのみんなの笑顔が本当に あの冗談を言ったり時とかねあの笑顔が本当に美しいなって思って大好きなんですよあなたたちの笑顔が、うんまあ、そういうのもあってねこう YouTube であなたたちに向けてあの動画を作っているのもあるかもしれないですねみんなが少しでもうん笑顔になったり嬉しいっていう気持ちになったら嬉しいなって っていう思いでもちろんやってます。はい、いうことであの、えー、ロシアに行った時に、えー、自分が好きだなと思った、えー、部分5選でした。えーまあ、他にもね、あのー、違う意味でね違う角度でロシアのこういうところ好きみたいなのも、あのー、実は言いたいこといっぱいあるんですよね。あのー、本当にね え割とオ当トに住みたいなと思いますねサンピテクトブルグサンピテクトブルレニングラードとかねあの本当住みたいなと思いますただねレニングラードねあの気候がねちょっと天気がね良くないって聞くんでねそこだけちょっとね嫌だなと思うんですけどねあの住みたいなと思いますねモスクワはちょっといいかなうん東京に住んでるからやっぱり首都は 首都はちょっと疲れましたはっきり言うとね、うんすえー、住むならレニングラードかな、うんうんであの、まあ、今後もいろんな話もするしあとねあのね結構コメントとか質問で来るのね日本ではねお正月どんな生活どんな風に過ごすのとかね日本の学校のこと教えてとか聞かれるのでそういった話も えしていこうと思ってるのでよろしくお願いいたしますねよかったらチャンネル登録とあのね通知ボタンをオンにするとね一旦一旦みんな一旦通知ボタン押してみてねチャンネル登録と一旦でそれで一旦一旦あのスマホ閉じちゃえばいい、ね、寝るうん、うん、それそれだけですそれ それなんかいいことあるかもしれないそれ、ないかもしれないよ、うん、分かんないよ、うん、一回一回やってみ一回やってみたらいいと思うはいっていうことでね、えー、今後もいろいろやっていくので仲良くしましょうねねっていうことでデビューした他にも言いたいことは山ほどあるうん本当にっていうことでデビューしたじゃあまたいつの日かうんパカパカ you